c'est cool que tu es là. Est-ce que tu sais ce qui se passe au mois de juin Il y a ma business coach Sigrun qui donne plein de contenus gratuits et de toute haute qualité. Et dans mon groupe Porte ce projet, nous allons nous mettre ensemble et travailler et mettre en pratique tous les enseignements de Sigrun. Alors si toi aussi tu es une femme passionnée, une femme qui a un projet qu'elle veut porter au monde et que tu as besoin et envie de travailler ensemble dans une communauté de femmes qui ont le sens de l'entraide et du partage, alors rejoins-nous tout de suite maintenant. J'espère te voir de l'autre côté dans un instant. Bye bye